دي ده ايه بقى؟ حاجه اسمها يعني. تمرية اكله بورسعيديه اقدم اكله بورسعيد آه. مش اي حد يعملها طب واللي جوه ده ده ده جوز هو ده عباره عن السميد بتاع البسبوسه 100 درجة أولى مش درجة تانية درجة تانية صح اللي هو درجه ثانيه تلاقي فيه ربايه صغيره كده اهو خانقه ايوه ايوه ايوه ده درجه ثانيه ده هيعرفك درجه اولى من درجه ثانيه حلو درجه اولى ابيض زي الشمع ناس معينه أه. مش اي حد يعني احنا ادم ناس طب احنا ناكل من ده ولا من ده؟ مش ايه الفرق بين دي ودي؟ دي الزلابيه اه دي زلابيه عادي طب احنا عايزين بتاعت الناس عاديين احنا هنجرب بقى انما الزلابيه بتاعتكم الصغيره اللي زي دي ايوه صح دي بتتعمل بالشوكولاته ايوه صح احنا جايين عشان نديله عشان تمرير منين بقى؟ من آه، هرم ولا من عين شمس عارف بتوع القاهره؟ ماله ماله لو سالت اي حد من القاهره بس يكون اكل تمريه اه يكون اكل تمريه من عندي يقول لك اللي البرتقال انا انا جاي انا واحد قال لي عليك والله قال لي اللي عند المعديات بالظبط كده بجد والله ده عارف انا جالي ثلاث محلات في مصر طلبوها طلبوا حضرتك واحد في شارع العريش وفيصل اه عندكم اه شارع العريش وفيصل في آه. قهوه بتاعت واحد سعودي شراها بمليون جنيه قعدت عليها ده هو ده هو اللي عايز ده في المكان ده اهو عايز يعمل جو يعني عايز يعمل مشروع ده كله سنيه وكبريه وزلابيه وملح الشام ولحم العضو والكلام ده كله عايز يعمله في في المكان ده حلو معاه يجيب محل هو هيخش شريك معايا بالمحل وانت انا من العده والشغل وانت بالشغل اه كان محل في رمسيس قلت له لا يعني ما كان محل في شبرا كان محل في عندكم حته اسمها الصين الشعبيه اللي هي ايه؟ اللي هي لا ولا فين ناحيتين لا اسمها الصين الشعبيه ولد سمسار هناك قال لي تعالى ولا اجيب لك محل وشقه حلو محل وشقه طب وليه انت ليه قعدتك هنا عشان انت بلدك هنا ولا عشان مش علشان بلدي امال اني الحمد لله المهنه دي وراثه من الجد فانت مش عايز تشتغل تحت حد يعني مش عمليه تشتغل تحت اي حد برضه وانا هشتغل لوحدي برضه امال اني المهنه دي وراثه اه المهنه دي اني ضيعت عمري فيها يعني انا أيوه. بشتغل فيها من وانا عندي 10 سنين ايوه ايوه النهارده انا ماشي في 61 ربنا يطول عمرك وسط عيال عندي في السنجره ما شاء الله خمس احفاد عقبال ما ربنا يكرمكم كده يعني خلاص قضيت الرساله مش لسه هبدع من جديد بقى فمش فارقه معاك بقى بتطلع ما ينفعش بهدله وحكايه انا كنت بشتغل الصبح وبالليل دلوقتي بشتغل بالليل بس على قد المجهود بتاعي ايوه وزباين الصبح هيتقبل <laughs> مستنيينك عشان لا دي دي وراسها كان حد بيفطر بيا دي ولا ايه؟ أيوة. والله هي اساسا بتاعت الصبح هي اساسا اكله الصبح آه. انا كنت ببيع الخمسه بتعريف جدي كان بيبيع الخمسه بمليان لا الملك ولا ايه؟ انا لا جدي من ايام الملك اه لان جدي ميت هو عنده 82 سنه ربنا يطول في عمرك كان ليه بيتين ملك هناك شيخ بورسعيد يعني جدك جدك وابوك جدي وابويا وانت انا كنت بقف لابويا كنت ببيع الخمسه انت عارف اقف على صندوق ابيع والزنابيه دي يعني يعني, يعني انت تاريخها اه من جدي وابويا يعني انت لو سالت اي واحد بتاع تمرايه قول له قول لي تاريخ التمرايه والزنابيه دي ايه؟ مم. يقول لك ما اعرفش انا طلعت تلاقي نفس بتاع تمرايه وزنابيه بس انت حاج عارفها يعني عارفها يعني اللي هو بصنعتها مش اللي هو الزلابيه نشأت من بورسعيد ايوه الزلابيه دي هي دي اللي هي في مصر بيعملوها اللي بيعملوها في مصر صغيره يعني لا هي نشأتها من بورسعيد نشأتها من ايام الاحتلال ايوه ايوه نشأتها ايام ما كانت بورسعيد محتله كان في انجلترا فرنسا اسرائيل كان في جريك كان الفرنساويين بيعملوا الزلابيه الصغيره دي يعني اللي انا وريتها لك بس على صغير يعني الزلابيه جايه منهم اساسا منهم اه كان بيعملوها بالدقيق الفرنساوي كمان الزلابيه دي كنت تاكلها بالدقيق الفرنساوي ملهاش حل غير كده خالص المشبك والزلابيا اللي كانوا بيتعمل بدقيق فرنساوي بس الزلابيا والمشبك لو انت جبت حد من اللي كانوا المشبك من بتاع زمان يقول لك المشبك بتاع زمان احلى من دلوقتي ايوه بتاع دلوقتي تاكله عيش ناشف بعسل صح كده الزلابيا دي لما تاكلها من ايدي من دلوقتي اكن برجعك زمان ليه؟ انا بعرف اطور منها مش زي ما انت يعني تعرف تظبطها ازاي تعرف كمان لما تيجي تاكل الزلابيه لما انت هتاكل الزلابيه والتمريه دي دلوقتي